ज्ञान सागर जी महाराज के आचार्य वर्ग के सानिध्य में जैन एकता पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई चूंकि भारत का जैन समाज बहुत ही अहिंसक और शांति प्रिय समाज है सबसे अधिक रेवेन्यू चुकाने वाला समाज है समाज में कहीं पर भी अगर किसी भी तरह की आपदा आए अकाल बाढ़ तूफान सुनामी भूकंप हर जगह जन कल्याणकारी कार्यों में ये समाज आगे रहता है और जैन दर्शन इतना साइंटिफिक है भगवान महावीर का अहिंसा अनेकांत और अपरिग्रह का दर्शन आज समूची दुनिया उसकी और जो है आशा भरी निगाहों से देख रही है मैं आचार्य वर्ग के सानिध्य में अगर एक छोटी सी बात कहूं कि इस दुनिया की तीन बड़ी समस्याएं हैं इस समय जिस और पूज्य प्रवर ने भी इंगित किया पहली समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की क्लाइमेट चेंज की जलवायु परिवर्तन की दूसरी समस्या है हिंसा और आतंकवाद की और तीसरी समस्या है गरीबी की अभाव की असमानता की और इन तीनों ही समस्याओं का अगर एक जगह कहीं समाधान मिलता है तो वो भगवान महावीर के अहिंसा दर्शन में मिलता है ऐसे के अंदर पूरा विश्व भगवान महावीर के इस अहिंसा दर्शन को स्वीकार करने के लिए जब लालायित है तो आचार्य वर्ग के सानिध्य में ये जैन एकता का एक उपक्रम और मेरी दाई और छुलक योग भूषण जी महाराज डॉक्टर पदमुनि जी और हमारे मॉनिटरी कमीशन के चेयरमैन उपस्थित हैं भाई निर्मल सेठी जी किलीमल जी हमारे स्वराज जी हमारे आदिश्वर जी आदि आदि बहन सारिका महेंद्र जी सब उपस्थित है हम दिल्ली वासियों को एक संकल्प करना है कि जैसी यूनिटी अतीत में रही है हमने अनेक क्षमावाणी पर्व देखे जब देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उपस्थित हुआ करते थे हमें पुनः उसी यूनिटी को आचार्य वर्ग के सानिध्य में उत्पन्न करना है जिससे कि आने वाले समय में समाज का ठीक से राष्ट्रीय क्षितिज पर मूल्यांकन भी हो सके और जैन समाज जो है समस्याओं के समाधान के संदर्भ में मानव जाति के हित और कल्याण में भी कुछ कार्य करने में समर्थ हो सके हम पुनः सभी आचार्य वर्ग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया हम सबका मार्गदर्शन किया और अब मिलकर के सभी